Es fleht ihr alle, ihr weint und schreit. Allah liebt den Armen, ihr erhört sein Gebet. Er sieht dein Yes. Merci.